Okay. Baliktad. Kasi ni, sige, duwa ta. Gumama na sa dari pencil mo. Why? And Yo. Sa bali kas kasta ni teacher kas kasta B. kasta na. Eh. Yung kadjay ah. na. Di. Oh. A. E. L. I. N. S. O.